so so okuleta sebugwa wa FDC mm. tichako zibye FDC kubanga but wali mkwenda speaker mm. president Museveni again anagamba mm. wa nti opposition mm. I'm finding you UPC njogera did Museveni go to did, did Museveni go to Federal Alliance atengo ngoli yali yali sentebo chini yali sentebo Federal Alliance ni director little bit yes. Museveni does not naba DP bajja mu government ya Museveni mm. nga balowooza nti kowalusha tekitta spirit ya bibiina byabufuziwo tebiriiwo tebiriiwo nabagamba nti wabeewo pasta agale church oba fazobani ku krisimasi akebere abasajja bagambe nti mufuluma omuomu tulaba atalina musale agamba abaana <laughs> agamba abaana abato bamunappi ah, hmm. omutali ziizi abaddugavu basoma eddiini yesi faaza agende nga agenze kusaba sapule mu maka abagene ti bagundi tukebereke mu bitanda muntu oba mu lusuku <laughs> ne politikisi wa uganda bwali abantu basoma eddiini meka abantu bonna bamuseveni amuteri you ali mwevi bo politics wa Uganda ali mwevi bo hey eh, tibami how do you survive how are you going to survive if you sent you in opposition how ndi sende za msebe zemuli ya mu parliament zani are you telling me anasa sura lukuwako so gavumenti amale ogiraba nti erimu abakyala bangi e, ku mulundi guno ako president museveni otambula emitendera okujjako mwagamba nti genda balancing kadaga yabaddemu nga kyetulina katika abawe kumi kubanga museveni yasooka n'ababuliriza bwati n'akola solution ku kimu mugambye you had one person mm. hey. Eh, eh, kati abawadde bimeka ekyo eh, eh, tayari mwanange zinayagadde do you know nti mutwe gikwatako gikwateko namala ebukomere ennaku esatu nga line nabbanja ekakumiro ekakumiro hmm, ekakumiro yes i was addressing rallies ekakumiro i addressed rallies ewanamuganza ayadresira ono omukyalo ono gwe bawadde era owa kampala yakwatanga sente ze netutambula mu kampala muno nga okutuusa banera abavubuka lwe bakola strategy yaabwe mbu balinawo era bankube nemukubeerawo mukampala muno hmm. ngaakwata nesiringi ezemitwalo agakungulira amafuta that woman nagamba banyimye amafuta banyimye sente teziriyo kubanga bobajja wali sente museveni ajja alabeyo byelection yenrm ateeka abaserikale ku rod blok abafuuzi abakoma bajja nazo bobalabika museveni agenzeyo nga sente zize that woman mm. owakampala yes natambula naye ngaenkuŋŋana yazitegeka ku sente ze simanyi gye yali azijje naye ziyambanga emitwalo aga era lwhaji watusimbye yakola mu state house mm. yeyambuulyanga ndi naye wano ku gundi kunakivubulu twakubawulaale Nantwali kawe mpe. Motoji kwa. Motoji kwa. Motoji kwa. Motoji hmm. kwa. Motoji kwa. Yes. Eh, eh, eh, abantu wata kumye mkabineti haba abe unchiza haba antu atapa munga tewa unchiza. Mm. Nipasa nikano kusani kakati mm. minister president ya kumyeo. Mm. Aberu ukambu bako zene pate. Yes. Nika baso nyua baso nyika oro kusura estambayo. Anti estambayo mze chemba sara sirako katika misa defense sempeja mugende wa mkama wa mwene mumu, mumu saba owa presidensi ngaotwala baladisi bonna baladisi bakola lipoot every gundi mm. Eh. buli mwezi mm. ne babakuba mu buganda okubamalawo uh, eh, ate nvayonovuma abakatuliki naliluuka nempulira ne president seven ku mukolo gw'okwebaza nga estambe bamuwadde obwa yeah. yeah. presidensi yes. president seven weyali ayogera namugamba nti eyo ministry yange yeah. nze nteekwa okubeera yeah. minisita waayo naye njikukwasiza yeah. tozanyira Eh. mu ministry ya ngaba predecessor bwo yogera semene kyali ababulira semene kyali ategeera musebe lyo kuwa ministry ya president era yo mukyala bagayi bagenda mukuba bagambiye babalanda babalanda mukyali hmm. babalanda si yabadde mu national eh, office eh, um, national office hmm. naye omanyi nti babagamba bwe yagenda okugaba y'obugaali batuma aba new vision omusajja alwadde asima ne bagigala nti eri mu covid abo abaana bayita bakuzanya that's why they intimidate you they fear me mbamanyi Shigongo presided, presided over parliament, NRC, which made the changes in this country. Eroyezo kugamba, ndi Shigongo ye, speaker, chasindo kubwa wa amanyi. omusoma mwasadi ezakyenda 1986 to 1995 was a challenging period kuba the constitution had been suspended ebitundu ebimu kigongo ya presiding over nrcx person in 89 bajja neyaabwe but how did he manage omusajja bamwita profesa mutibwa muganda wa gundi muganda wa omugenzi sebaana and listen to him what you have to do is to get aged because there is a handler and an ad hey aje kuyiga kasasali tainted hmm. she tosobola kuwangula mukazi oyo waabwe pulezida musabeni yayogedde tamale naga nti mbadde mu underground eyo nga nekwese hmm. ne kabineti yange nganye tereseeyo nga hmm. nzibwa hmm. ti kwega kyeva olabanga era weyatuusa okwogeraga ti bane mumuve ku bino kubanga ne yesu bwe yali kuno yayinako ba intellectuals abasaddukayo n'abafalisaayo n'abawandiisi naye yagenda mu bano baamatayo yagenda mu bavula byanange gye nalaze abafalisaayo bagezaako okutulaga nti mwabaina zimasters amenezipiani mbalaba anti bebakusaasira wemuli andiwegundi gundi ani vanu in politics what matters is not your academic papers what matters in politics is how many votes do you bring to me tulina betuyita grassroot politicians bebogera ensi newulira agenda mu ataaka mu bantu nitubeerayo ne ba airites baprofessa ba atasobola kwogera mu bantu naye ngaye ate akulira delegatesconfe akulira delegation egenda mu wordbank nebayo betuyita kofini image abakubi bemboko nga kakoza mutale mm-hmm. bakanga nga sanduke yabafu <laughs> nayenamube gavument bwekola bweti yumasirayon grassroot politicians a man like me uganda sent mirungi yajja mu kitundu olabe akayuuga omu somebody was saying coffee image kugambi zino program ze tukola wanu up country baziteka ku tv zawe ku radio zawe baziteka ko bazi playing no sanga group ekange zenge era ba mirundi ku dream tv we are grassroots politicians mumbere mbatu eh grassroots e e, e tikwesoko labe mm abalokole ba simplifying religion it takes 25 years for a catholic priest to be produced ngati agenda kukola mu bantu ba bulijjo wadi how many how many theological colleges do you have eh, yes you simplify the religion kuba nono gwebulira enjiri naye siwa university kakati what you have to do kwe kufuna ba dokita beminensi ya akolera ono the language this man understands mm. our local image religion is simple to be understood nengo bodi ya dokita kanyike gwebaso meso kubera gundi emakerere mm. nomuteka enaluzali tebajja mutegera anti faza e, eh, tamanyi eh, ta, ta, bi bi enaluzali kambla <laughs> bayinza nokuduka eh. abalokole basimplifyinga religion this is what the president is telling you mm. what matters abogera ku maredio abo abakuba amasimu banaliso bebawa sente basoma olungereza bogera mu lungereza balubacyoya eh, why are they important because they speak a language this okuja kongo li talented in government if i go to universities i can talk when i come similes is in chusa nki pisa ntinga njokera na ye aina vya tegera yes nti nti nkugamba tikati mwasibye inter district transport neka munyeza fezari zimazo genda sinza sinza kumana naku anamubiri mm. nga milioni zange chinana drone e bajisibi debusi yao mugenda kuvugira ku anti bezikirize zikomewo nga temuli bantu bazikiriza tamaliaaku anamubiri ekyokubiri ennaku anamubiri bwewatabaawo ddagala kiba kitegeeza nti pulezidenti atuyambye butakozesa kosesa kusambuza mirambo bbanga ddene teyakuntudaayi Eh. kubanga originally tewaliwo vaccination twali twekuuma bwekumbi today there is a vaccination mm. when you lock up people there must be drugs era nze mbagamba nti the best institution we have egenda okutuyamba updf updf egule mobile clinics mm. Eh. tuyina egombala lunana mu munaana mubigule ebimotoka lunaana mumunaana kuba updf ejja mm. eh. kubanga yinaki bajja bikuumaeneverdisaster amaje galiwo ku disasterkubanga nze nkubulya negamba mm. ti ezo sente zonna zigenda mu minisi bagenda kubanzi benga bwe babba bulijjo era ziriku sops kakati military yebekwata mukintu pulezidenti museveni yababuuza nti benzi zaffe eza piti eziriwa nti enkuyege zazirya ezalya benzi but when you go to ethiopia, when you go to ethiopia mm. ba pulezidenti nga bagenza addis ababa ku eu conference mm. kajambi ya benzi kajambi ya sirasize yagula zezibatambuza zile modo za zamani jeziri modo ya zamani neye mwe buli ayite mbuli ya mga ina mkarulu yonna mugula vipia erika debi alagawa gyo tubigula yes kati yo pdf kegule mobile clinic sibina isa ya vile itako mm. na babu bisend neye mobile clinic zibera muba nonsense zibera muidagala nishigumba kugombo lekarisizo ngeddagala tulyesasulira kubanga kyeyakoze ekirungi mm. nti masikis yagamba abaana bamasomero sente bazibba ekyo teyakizeemu masikis yagamba abantu sente bazibba ekyo teyakizeemu kakati aliboralizing kuba ateneza kudya abasuma bali ababa sente zagundi nebaleeta eh, eh, masikis eziringa bundika bwabaana abato <laughs> no letas liboralize gavumenti hospitals have a problem abantu batyayo kubanga toyinza kulimba bantu nze mbagamba nti abalokole mubastuding abalokole tebayinza kubanga balimba nti tebakola miracles tosobola kulimba bantu bali mu gurupu tekiriiyo they will reject you nebekengera be, nti ona tulimba takola miracles olimba nti okola ebyamagenobusamize eh, mubutunulize singa tebulina miracles zebukola abazungu baali bumazewo wano buli olabanga nebetubalupapula lwamawulire nti sanirize lulemeddewo emyaka abiri hmm. kuliko abalusoma once it ceases okufuna abantu somanyi kikola process mm. kakati kitegeeza nti esisimu yonna bwogiraba kakati kusooka obuuze pulezidenti yeebuuze nti lwaki eddagala lyebalibba mu gavumenti lwalioka gavumenti ne ligenda mu kliniki nebaligulayo is because the same drug but abasawo bali mm. abali mu government hospitals mm. they are not trusted uh, uh, and and banampa wetu bade tulina ba ba, ba, ba katinga prime minister for example bebali aba yivu ba diplomat hey. kakati tulese yes. ba, na banja kwanga hey. ye na banja e, e, e, era hey. eh, eh, eh, eh, walu mtu yoge tena ganti singa mtisera chiri wetu walu kingetani kwa gabe mele na banja yali mtu yali de kwa na banja ya mwafu yene president moi uh, emu mtu kada gona kulwalilo nako mwandika di uh, eh, katabu kanu wakaito from, com, uh, from crown prince to commoner how yeah. Hmm. seven defeats hmm. his yeah. enemies mm. um, dated sunday 21st july mm. 2014 imi yako mnane jisi nusa hmm. mm -hmm. seven years ago wakame yeah. kusama muinda yeah. yeah. yeah. 2014 ingandako yeah. soko usome yeah. Enso pepe jiji. Wano wadade. Enti Museveni is survival instinct. Ye page 41. Ndi page ana. Ono yeah. basman basaliwa. Mkwale eh, mwanga kutumide. Kwa alia tuuliza. Museveni mm. eh, is survival instinct. I have pointed out earlier that Museveni's opponents and confidence lack clear conception of him. He is like a card player who tightly holds his cards to the chest and pulls out surprises every turn he moves. Or, Like a host who hides the menu from the visitors. Visitors will keep guessing what uh, the next dish would be. These are some of the attributes of a guerrilla politician. So fearful of betrayal that he's. uh, but he is uh, very mean with his future plans mm. mm. i can confidently say that here that nobody is fully privy eh, to uh, Museveni's future plans such a leader is very difficult to understand and fight out of power this is so uh, because he does not base his political survival capacity capability on anybody but himself he ensures that his political, his personal survival instincts are at play all the time therefore no defection can undermine his government.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 In fact, they end up weakening themselves. Milton Obote, for example, never carried out a single cabinet reshuffle on the two occasions he led Uganda. Neither did he sanction, did he ever sanction um, a court martial session. I thought that's the sanction. This did not mean that there were no need for court martials, but uh, meant he did not want to antagonize uh, the military workings. Obote tia chusa kukabineti. Ah, ah. Ndiyo. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Anti wanayetu ugedo wanyana agenda. Ndiyo, ntegeru wama. Mbako hmm. kwenye nyumba inga inge dobu yekera. Hmm. Ntegeru wama. Ombotiti agaba mugusa agama ngatikano kana kana kamisa kanga akagirika kagirika kange bali bagabanyi bugabanyi ombotiti never made the capability to shop songo ruwa vera mchifu he did not sanction a court martial session ombotiti yalundo msajja nga mwita kanu mwaka namuga ndingendo mbalira majege nina mu Uganda bwe yabala mu rubiri nadayo ombotiti namuga ndi omulimu gunemye head county eh why bwe mbala milisi yavudde eggulu bwajja okulaba muganda we ngaenkyayambala mpa ekitaate kyamaje ngaafuuka bwamaje <laughs> mulimu gunemye tosobola eh, kumanya aba ayingidde aba ayingidde eh. hmm. kano mwaka bamuwa okubala amaje nekimulema nakizayo ewobot kano mwaka nga statistics ajja kuleta njamu eh. anti yagamba jenva hmm. omukyoli eyavudde mwachole najja okulaba muganda afuuka wa maje kati n'ababalansi <laughs> okay um, in the 80s there was a motion in parliament to remove the army, represent, army representatives from the house kino tujuliddeko bali bakikomezaawo kyaliwo mu kinaana emukyanaana eh, kyaliwo okay uh, the late oite ojok who always sat on the opposition uh, say, uh, uh, who always sat on the opposition side stood up and warned parliamentarians against vast, uh, against wasting time debating such a motion if it was if it is passed as it is he cautioned i am afraid tomorrow tomorrow you will not be in your seats um, that you are occupying now. Oluusi ojja okuyayimirira. Mbu omuyisa etteeka lino leero. nga baagala okuba anti abacyoli baali batandise amaje amaje kumi unrf yagaleeta nti you top government saying nti byetukola tembimanyi you come and sit and watch us naye tebagamuwamba when you pamper the generals the sergeant dos can take a power mm. so it is not a remedy naye wano mumaje kati nga kano nti eh, the, the nrm the struggle was spearheaded by the military wing and the civilian wing they have an alliance mm. that's why the, the soldiers are there mm. is a symbol is a symbolic the freedom you are enjoying in the parliament is a result of mm. a joint effort by the military and, and the nation. civilians that's why chikungu is always there mm. to represent the civilian wing and this statement forced the government to withdraw the idea who can make such a statement under uh, yoweri kaguta museven uh, who can make that statement today under yoweri museven son of kaguta yeah. omanye nti gwe binaisa bwe yajja kuyita ojoko teyalaalira eyalaalira waliwo omukyasi eyalaalidde wano ogerawo omukyasi gwe bakyusiza nalaalira tono wana yakyogedde ekyoaga eh. nti lwe bajjako lwe bakyusa salimu ah. saleko bwa amekoman eh. eh, nze namubuza ekibuzo pulezidentyali taliiwo nkakomyewo museveni kyagamba kimwe they'll go 10 feet deep 15 feet deep ndabireko muganda we anybody who defies will be buried 15 feet naga nti gwenzijeko bwaganda eh. manyi gye mutwala 15 eh, feet underground underground abantu bapanikinga ne bajjayo sente kusale batya nnyo kutumwine tebaali eh, ah, ah, bameze tumwine asanga nga nakyusa gavumenti amagye gakwatibwako oyinza ekyokwe yalaalira natwala binayisa banemukomera kati esawa yonna ayinza nokukosdf muhozi yamwanda appointment mu ministry newakera kati olwayo nanga ntinese cdf mpyoteri tukuba bukubitamamuebyo tebiri ekiringa budget you see a modern state demisifies certain things nti edda nga bagenda okusoma budget nga petrol station tezikola so zonna zibanzigali kubanga waliyo the price of coffee has been increased by thirty percent mm. beginning midnight kakati nga gwe yatunza amafuta go tojja kusobola kuddayo kusuubula malala mm. kubanga kano kati ebbeeyi erinnye ebintu byonna e modern state esigaza living taxes mm. esigaza creating security. infrastructure, infrastructure. ne security okay. unlike obote who was a figurehead museveni's government is tightly under his grip all the senior army officers who have tried to create a trouble, uh, tumble, uh, tumble, of the government have ended up um, in the coolers.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 He boasted once that at the time of completing the Constitution drafting process, he perused through um, other countries' constitutions and saved other countries' constitutions, save for North Korea, which was in a native language. Uganda, Uganda was the finest. Though, as a delegate, Kanye Hamba was so influential in the CM, which made many movement delegates think that he's the president's ear. He never knew about the future plans of Museveni as things unfolded later. Eh, yagenda wa Museveni na mugamba ndi mu constitution ngutere muchi. Hino wudi. Na mugasirina. you make a flexible constitution. Constitution the best, the finest. you Hey, hey. Eh, eh. In politics, there is not but a wisdom enough to see the future. Kanyamba ya gama, ndi constitution ya yakyenda mwetaniri the finest mm. zonna yazisoma okujjako ya north korea kati bwebakyusa tamulimisi n'ayomba kubanga museveni yakugamba ebintu bibiri nti amwe revolutionary mm. kati revolutionary bamuterako ebisanja revolutionary apana revolutionary changes society from one point to the other Mm. kasolya ganti amwerivolutioni amwena alongo deni takola mikolo gyambeerera naye basomera tebasoma political science mm. somebody when he tells you that I'm a revolutionary kubanga nabaga nti ebigambo biri bisatu bimuloza nti bifaanagana a revolutionary a statesman mm. and a politician banjawulo betulina wala basinga baki bapolitician kyagulanyi muki politician ate oyo musuubuzi kamu businessman ye musuubuzi yati oyinza obutalaba ku nuupu mu myaka esatu okuva kati mao yeetegeke bawatereza ekibiina kye bano bagendabano bagenda era bajja kuluguka banamboze bakomewetanikut tiolwaleero ndi eno olala ndi eno abantu sebatamumanyiiko myaika not fight Museveni era nze tewali yali andabyeko mu bintu byabwe ebyo kuba mumanyi nti bino byonna ebisimba bibye omuntu amaze mubuyinza emyaka asatu mu etaano oba nababuwaine babateekawo nga basaaga abalina ebintu yalaba kati kanyeyamba yagamba museveni nti nkuteremuki museveni namugaa nti make flexible constitution 95 ekisajja teyakisiba gikole nga nyangu era kayama nabala nti omusajja amaze mubuyinza emyaka kumi it 695 myaka mwenda katumwongere kumi two times nasirika bwebagimutwalira dwafiri yabaga nti kyesimatidde ettaka lino balese bagalidde abasibe mr maritipat ali mukomera mr federa ali mukomera ne two tams kati nga bwosumululako omuluna baliobata mm. abemengo bebasa okukuyisa ebivunyuate museveni mugezi yaleta sempebwa nga mukwano gwakatende semwogere bwe yagenda okusinkana akakiiko kebyokulonda manya akakiiko ka constitution nga tebawula odoki was given opportunity hmm. to write a new constitution a hmm. draft hmm. and be debated and promulgated sempebwa was assigned to get where we need to review and when you are reviewing a, a, an existing constitution, you must look at its provisions. How is it amended? That's a review. Yeah. That's a review. Eh. She don't know. Review it. Don't go to the government. Don't go to the government. abasoma political science tweyagala mm. kuba tamirole gye tebazimanyi abantu bano kimanyi gundi hmm. and infact mbayambye ebintu bibiri kakati akakatabo tokalaba saka 214 nawandika akatabo akala kuiseringe baganda kuba president ajja kulwanamuseven ajja kulwana na mairoland nagiwangula baganda made to believe nti omusenze musenze tuina kuchusa kintu kila la siriti sirisi ingis na kawandi hiko e, eh, kuanga ni cheta kecho mbali ya chiganti ni imba gama nti let me tell you matadu na bakoba abanyankole muba wai zizanti babi takari ya mwe mm. na yebi hapa babi, babi tuwala chilo tufa tufa tulibaguza ete ete kamu buganda li asangi wa mumma ilaka kumi kamu mokenda murukaga akanana ni baka wabami akenda ni baka likawuka abali dawu kabaka ni bamuwa sikuwa ima zibisatu muatano embuka za makombola na masaza e kanise satu zisangidwa mvuganda za uwa sikuwa ima zichenda mwenye kubanga wakatuli chibafu na mirundi yebizi pamiri kiluwa bensambia bevu ngereza ba white fathers beveru waga ze kanise mmeka hmm. esatu kakasi nkuboza etaka lya buganda lizi documented buli wali wali wali nanyini wane echapa hmm. ebyapa bya baganda bifawa abanyankole babitwale mwana mwitundayo kakati watu wafu tudu governor mwurukumuru ndabiru mwanana yatumula mwuganda nga production ya, ya kutu ni good nga abasoga beyo nge deteni followed na abuza ya teka waka chiku mm. na abuza nti abasoga abatalagirwa bali mwabatia pamba singo wa buganda bivalagiru wabulagizi abasoga tumalagiru wabulagizi buli governor yena mm. buli disi yenna omukambwe wa sematalo owokubiri bamutwalanga busoga eh. this is why omuganda akuga nti ettunzi libawala emikira gyemmese bagigula busoga abasoga bagana okutta emmese abazungu ne bagaa nti kawumpuli abamalawo hmm. emikira tugigula naye nga abazungu bagezi omukira gwemmese si gwe wagutwalangayo gwagutwalanga hmm. mu ofatole mukaboka chachi mm. amasomero agasinga obungi ebusoga gazimbibwa ku mikira gya mmese alere bazungu dgc in india balunda emisota gikoba hmm. abazungu gibabojje kati abazungu nebakola kyebakola ebusoga nekibalema the indian started rearing snakes esente neziggwawo kakati mu 1928 hmm. gavana yateekawo akakiiko akakiiko tekali commendinga nti omuganda aganye okulima pamba lwaki kubanga bwalima pamba ekutiya musanvu nanyini taka atwala satu hmm. ekitegeeza tulaba kikolaki governor recommended in 1928 there is no president of uganda who has ever done it mm. is only the governor governor made four fundamental changes mm. one mm. nobody could evict ekibanja holoda a tenant from his land without the consent of the governor ngoli musangawa mm. yategeera kubanga museveni kyalina okumanya ku ttaka lya buganda nti olwo formidable forces zagabana ettaka omulangira omusiraamu nuhu mbogo n'abaddu be sikwaya mairo za 24 kamuswaga owekoki sikwaya mairo za 24 ekkanisa zisangiddwa mu buganda esatu sikwaya mairo zikyenda mu nnya abami lukumi baweledwa siko ya miles kanana munana munana kakati if when you have gone to fight land mairo land these are the formidable forces you are going abaganda tibagenda kutegera already by a CIZ and first of all uh, uh, nina gwa naudida agamba actually nuzi hada honorable siwanyana mm. the floor of parliament yes mm. nga mm. wogira kuisa cabinet nga yes. uh, budget na somo mm. na ganti tutunuli denga every five things about the top mm. ten positions mga mm. government na ganti ngati muli muganda mm. kakati already abaganda by nechi chikati mm. nemo kazi nema amua amua amua ekimbuuza gwe kati mukazi obw aba yanoba ngaomukazi yagenda yafumbirwa musajja mulala bwogenda kubukaani akwaniriza mulumba oba kumbaka ngaomukazi yanoba yagenda wa musajja mulala ayinza okujja okukwaniriza wabayukana mukakato kotula nako kakati tugabana eh. okujjako senga mwaje wenga ne mugamba nti if we add obulu bwetwawa museveni mu buganda olutha opposition defeat it has bulibwe buti calculatin eh, times of data kati nkugamba nti namba two gavana yagamba mm. nti he fixed rusulu and envujo at only 80 shillings a year irrespective of the size of the kibanja museveni akkiriza atya nti omusajja w'omuwakiso eh, ayina yiika nnya nanyini taka muweeko bbiri mm, kuba yazitereka are you punishing me because i think this land bwosangayo eyayina eh, abaana ababe nga yekaze zonna ogenda nomubanja nze emiliyoni zange yekamuwekesegula miliyoni nzikuwe so eh, eh, ekizibu ekiriwo nti we have not internalized a report ya justice bamgemeraire ku recommendationandi nkubulidde nti governo era hmm. hmm. in 1928 baganda chiefs became transferable abaami ba kabaka batandika okubakyusa okubajja wano nti kati gende masaka gende sente mu ggwanika lya buganda zeyongera emirundi kumi baali bazibba ekyeya gavumenti kyeyakola mu 1928 abaami abaganda abaali mu bitundu ebirala yabakomyawo wano so the people in those areas celebrated as if they had achieved the independence because the face of the colonial government was a muganda chief that's why uganda independence was delayed and it was only in uganda where the colonial government had to enact a law to force natives to fight for independence tekiri munsi ndala bali kati sabantu buli omwaka ate abanyankole bakugamba tewaliyo ekika kyembuzi bakiyita nkumbi omuganda yabayitanga nti mujje enkya muleete enkumbi tulime kakati embuzi kati enguudo bazirimanga batya mwachuri twagendera mu ne hmm. mr justice gundi natugaa nti omuganda kukitufe kyetumumanyiko wano bwe yabanga nyo ngunda yatulanga ku mutwe gwa mucyoli so once the baganda chiefs were record from other areas wea the face of gund kakati ettaka lyangu nnyo hmm. make sure ti ettaka okuli abantu teritundibwa why are we having a percentage and you notice in the bunyolo mm. baba tira you did they lack a transport when you talk about to absent baganda land you notice in the bunyolo why couldn't they venture there mm. but what did you mm. you empower present here bivanza association yafuka yababi mm. two educate your muganda tefandi eno gyebateeka otekola bunyolo yokka yefu bibanja kuroders kuba ekibanja ekitegeeza ekibanja abaana n'abazukulu kakati nkubuli ekisembayo nti hmm. akatabu kano okasomye kenawandika mu 214 hmm. kakati okkiriza kyenakugamba nti kakati kyenkubuuza gwe wali olowooza nti gundi nabanja asobola okusikira lwakana lugunda e, era tubaddenabagamba nti anasikira museveni anasikira museveni bulafe bo bano bonna balwanira ebifo balwanira bwereere ate ajja kukola fe mu byofuzi batugamba hmm. anaidea that is ignored succeeds mm -hmm. era tadda mu ntalo tadda mu ntalo kulwana n'abantu kimanyi oluzungu kimanya biki kimanya <laughs> biki aa ah, ah, ye yapimye mizaani yapimye eh. naye mukitegeere nti museveni teryamubala era omukulembeze anaala omubuyinza hmm. akola suppliesgovernmentgenda kuwa abantu servicesokusinzira kabinetgovernment hmm. is intended to heal the country thats why you have eight people and they will fight each other tuyinza kukwata abantu kinana baminisita nobateekawamu baminisita bugenda kubeera bupapajo hmm. but the country is polarized you need hearing you need hearing hmm. to the president yalifunye aba abapartical science abemakerera abo hmm. nebakola definitions assignment of duties baminisita abana okubeera mu minisitule mubagenda kulwana andi nkubuulidde kinaana byanassignment gundi anassignment anassignment baminisita baali badde abiri mu omu service delivery but this is, only, this is a transitional service delivery sigisuubirayo nnyo mm. no service delivery service issue. No, see a service. This government is not an assignment ministry. It's eh, an assignment government for service delivery. Service delivery would be like a task force. Era president Yagan. So singa goksubira, yeah. Eh, healing. Harmony. Harmony. Hey. Eh. President Yagan, yeah, harmony. President Yagan, to, to deliver Nababaka to a way minimum. Nababu, your name Bagamba. nti abantu abali knowledge bwe bagaana okwogera enkala egyasi nabagaa nti abakuba bobi waine bagenda tuleesa ekizibu nembaga nti abo bannaabakooba bwogwanga tebamanyi kyebayita travel ban kati bwotambula mu kampala omanyi abafuka bangi bosanga boogera uh, accent yabamerika tita victims ababani babagobayo mu america bwe bali wano mu europe they are here these are the people the president is talking about balina experience balina ekiraye ate kankubuulize gavumenti eringa mumotoka omotoka bwekiteekamu ekyuma ekipya ebikadde bikitta eh. mwe yakola kibayisa dream team natera beexperts bonna ekonomi yalemera ku ttaka kubanga the issue was not expert museveni yaleeta dr sulaiman kigundu yamugjawa naleeta mbuyijana nga alina airline ye kenya hmm. yasula uganda airlines museveni yaleeta gundi yaleeta dokita mwini an expert from world bank mm. yasula ucb ah, ah. hmm. bano bagundi bebakola banabanja bano abava ebwerwabo hmm. gwekankubulire gwomanyi nti waliwo studios mwetubeera nga bwomala okwogera kazindalo nokampa nga katambula kati nga mukeweereza nga tukeweereza kakati otabekeepaati <laughs> african systemsyuropeabawulyanga redio zitokota eh. baga nti ekirimuli <laughs> oyinza okusanga mudereta ngaayogera ayimiridde tewali ntebe so you see african systems are different ako tebabisobola okgenda mwatakamuteringiyo abakulya mu europe wantire eh. obududu abo abaana bavudde mu europe bebakolea bakole lobby group mm. esobola eh, okukola emirimu gyabakutesa gyebakola they know the american system mm. they know the european system exposed mm. put this them create a lobby okay. bayina bannabo bwe babadde nabo mm. put them in the foreign <laughs> affairs naye muli venue authority ate mbadde nerabidde akandi omanyi nti mukyala mbabazi yagenda okukola yintavyu ngaagenda muli venue authority nebamubuuza invoice nga tagimanyi anti yali akulya customs ngaekyali eh, eh, ntebe museveni nababuuza nti invoice kati kikwataganirawa njagala commitment <laughs> teyakolayo muli venue anti yali akulya customs manga nti yali musomesa wa cra e. tenkyana mbabazire musomesa wa CRE eh. naye museveni yakyogera mu press conference hmm. kyabakwakwa babadde bamubuuza mbuyimbu isi kikiyimbuisi musubuzikwata omusolo musibe bulungi